ვთქვათ, რომ ასეთივე არაეფექტურია და ვერაფერს ახერხებს ინგლისის ხელისუფლება, ამერიკის ხელისუფლება და საერთოდ ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყნის ხელისუფლება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ასეთი ტიპის პრობლემა უდგას დღეს პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებულ ერს. ჩვენ ვხედავთ სირიაში მებრძოლებს პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან, რომელიც შეიძლება გაგვახსენდეს რუკაზე როგორც ცივილიზებული დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს არ არის კარგი, ეს ძალიან ცუდი ტრენდია, მაგრამ ეს ტრენდი სახეზია სამწუხაროდ.